大家好，欢迎来到咪咪饭的频道。最近啊，日本的国境呢渐渐的打开，我有不少朋友都作为留学生来到了日本，但是啊，他们普遍反映一个问题，就是外国人找房外国人找房子啊特别的难。为什么日本很多的不动产不喜欢租给外国人呢？在日本的小伙伴，大家都可能遇到过这种情况，就是去租房的时候呢，怎么啊都通过不了审查。 这是为什么呢？我觉得第一个可能是东京的文化壁垒，因为作为社会人啊，不给别人添麻烦是第一标准。他们这样要求自己啊，同样也去要求别人。所以大多数的外国人呢，基本上他不能了解这个概念。比如说在家开 party，声音大一点啊，然后家里乱一点啊，垃圾也不按照规定的日子去扔出去。啊， 这种小事情呢，就和日本的文化格格不入，一点点呢，就导致了这种租房的偏见。第二个原因啊，就是日本的租赁市场对租客的保护太全面了。首先啊，签订租赁合同之后呢，是不能随便涨价的。有这种情况呢，你房东啊，只能和租客友好协商。如果他不同意的话，他还是可以住在房子里，你是没有一点点办法把他赶走的。 那就这一条呢，就把房东啊牢牢的给锁死了。所以你的租客如果有问题啊，不管是精神上的还是私生活方面的，只要他在正常交房租的情况下呢，你都没有任何法律依据把他给赶出去。所以啊，只要正常的交房租，你在房子里做任何不违法的事情呢，都会有法律保护你。 当然啊，法律的归法律。那么在日本，制约彼此的，让大家保持高素质的，并不是法律，而是周围人的评价，也就所谓的圈子啊、面子啊。比如说学校、职场啊、交际圈这些。如果你把我的房子弄乱了，我就立刻告到你公司，到公司去找你，然后马上就社死了。所以赔钱啊，并不可怕，社死了才是让日本人真正的绝望。 但是对于外国人或者是留学生房客来说，这一条基本上是没有什么约束作用的。那么，在我刚才说的这两个大前提之下呢，日本人房东啊就会非常非常谨慎的去考虑把这个房子是否租给外国人房客。那么有没有什么解决的办法呢？我觉得倒是有两个应对方案，比如第一种办法啊。 你到了当地之后，打开朋友圈，附近的人就会出现很多中国不动产商，能够帮你找到可以租给外国人的房子。这些房子，呃，多多少少都会有一些小问题啊，比如说比较老啊。那我朋友之前啊在东京租房去看的时候呢，感觉房间挺好的，清扫呢做的也不错，就是啊有几只小蟑螂跑出来。他想嘛，问题也不大，就签约了。但真的住进去之后才发现，不仅仅是几只蟑螂的问题，门一打开。 全是虫子。 那么这时候呢，他就打电话给房东找人除虫啊什么的，但是房东啊真的是不太配合，前前后后啊耽误了很多时间，又受气又受累，最后呢，终于把这个事情给解决了。其实呃，发生这种事情呢，你也不能完全啊去怪中介公司，因为他们也不能百分之百的去保证他们这个房源有些什么细小的问题啊，所以只有你等你真正住进去了之后，你才知道这个房子的前让在里面做了多少可怕的事情。 第二个，啊，找到一个叫 Leo Palace 的不动产公司啊，这不是叶配，不是广告，是我自己个人的经历。我觉得他家服务什么的都挺好的，介绍给大家。就是前几年他他们家可能出现了融资的问题啊，但是呃业务水平还是不错的。不光光有自己的自建房的房源呢，还有和当地房东合并的那种房源，就是要租房的成本可能会稍微高一些。他们会接受短期租客。 而且审查呢相对比较轻松，这样就能让我们快速的找到房子入住。啊，我想他们也就是用自己的高价格去对冲一些可能遇到不好租客的风险吧。我觉得这也是一个办法，你可以先住进去，然后呢，骑驴找马，最后慢慢的再找到自己心仪的房子。或者哈，你去找一个叫 April 的呃中介公司，他们家呢就是一些老房子啦，嗯，水准呢可能稍微差一些，市场流动性呢也不太好。 呃，给人的感觉呢，就是呃不太挑客人。最后呢，还是希望大家来到日本，尽可能的在第一天就能说服自己去接受日本人的这些固化的想法，同时呢，也把我们自己的东西啊做做好，做到入乡随俗，呃，能让我们呢在这个日本社会留下一个比较好的口碑，让后来的朋友们呢能够更加容易的找到房子住进去。 好啦，这期我们就分享到这里，谢谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。